የኢትዮጵያ የመከላከያ ሰራዊት ሰሞኑን ሁመራን ከተቆጣጠረ በኋላ ግስጋሴውን ወደ ማይካድራ ባደረገበት ወቅት ህዳር 1 2013 ዓ ም አነጋጉ ላይ የትግራይ ልዩ ኃይል አካባቢውን በኃይል ተገፍቶ ለአገር መከላከያ ሰራዊት ከመልቀቁ በፊት በአካባቢው የነበሩ የአማራ ተወላጅ የሆኑ ነዋሪዎችንና የቀን ሰራተኞችን በዕለቱ ከሌሊቱ 9 ሰዓት ጀምሮ በየቤታቸው እየገባ በግፍ መጨፍጨፉን ከጥቃቱ አምልጦ አሁን አብደራፊ በተባለ አካባቢ የሚገኝ የአይን እማኝ ለዶቸ በስልክ ተናግሯል። እዛው ነው የቀሩ። በቃ የቀን ሰራተኛና እዛ ቤት ያለው ምናምን በቃ ተከራይቶ የሚኖረው የዚህኛው ጦር ወደ እነሱ አካባቢ ከተማው ሊገባ አካባቢ ሲል በቃ ዝሮ ዝሮ በቃ እኛ ልንጠፋ ስለሆነ አጥፍተን ልንጥፋ ነው ሮ እየገቡ ያፈኗቸው። ምንም በቃ የወጣ ሰው የለም ሲጀመር ጅራው ሙሉ ለሙሉ አማራ ነው ነበር። እነሱን ገደሉ። በቃ ሌሎች እዛ ተሰውሯ የትም አልተገኝም። ሰራዊት አላገኛቸው። ያልተገኘ ሰውም አለ። በቃ በየበረው ራሱ በየካምፕ ወዳድቆ ያለ ሴቱ ህፃኑ ምናምን ጥቃቱን ተከትሎ እየሞትንም ቢሆን እናሸንፋለን በሚል መግለጫ ያወጣው የአማራ ክልል ብልጽግና ፓርቲ እንዳለው በማይካድራ የተፈጸመው ጭፍጨፋ አማራን መሰረት ያደረገ የዘር ማጥፋት ወንጀል ነው ብሎታል። ድርጅቱ አሁን በትግራይ ክልል ሕግ ለማስከበር የሚደረገውን ትግል የእርስ በርስ ለማስመሰል ያደረገው ስልት ነው ሲልም ከሷል። ፓርቲው ለአማራ ክልል ሕዝብ ባስተላለፈው መልእክት በተለመደው አስተዋይ ባህሪህ ምስኪኑን የትግራይ ሕዝብ እንደ ትላንት ሁሉ ዛሬም ከየትኛውም ጥቃት ጥላ ከለላ ሆነህ ይህን ጊዜ እንድታሳልፈው ይሁን ብሏል። አንድ የደብረ ማርቆስ ነዋሪ እንዳሉት ህወሓት ድርጊቱን የፈጸመው በአማራ ክልል በሚኖሩ የትግራይ ወንድሞችና እህቶች ላይ በቀል እርምጃ እንዲወሰድ ያዘጋጀው ወጥመድ እንደሆነና የእርስ በርስ ግጭት ለመፍጠር እንደሆነ አብራርተዋል። ወደ ህዝብ ብጥብጥ እንዲቀየር የመፈለግ አላማ ያነገበ ነው። በዚህ አካባቢ ላይ በአማራ ብሔር ከዚህ በፊት በእጃ ዙር ወለጋ ላይ፣ ደቡብ ላይ፣ መተከል ላይ ሲፈጽሙት የነበረውን ነው ባይከራ ላይ የፈጸሙት። ጦርነቱ የህዝብ ነው የእርስ በርስ እልቂት ነው እንዲባልላቸው እና ይህንን መሰረት አድርጎ ደግሞ እዚህ በኢትዮጵያ ውስጥ የሚኖሩ የትግራይ ብሔር ተወላጆች ጥቃት እንዲፈጸም ከዚያ በኋላም በብሔር ላይ ጥቃት ተፈጸመ ለማሰኘት ያሴሩት ሴራ ነው። ይሄ ሲጀመር በትግል ወቅት ጭምር ይከተሉት የነበረ ስትራቴጂ ነው። የእንጅባራ ከተማ ነዋሪውም ቢሆኑ ጥቃቱ የህግ ማስከበሩን ተግባር ወደ የእርስ በርስ ግጭት ለመግፋት የተደረገ ሴራ መሆኑን ገልጸዋል። ትናንትና የተፈጸመው ነገር የቡድኑ የተስፋ መቁረጥ ስሜቱ ጫፍ ላይ እየደረሰ መሆኑንና ጦርነቱ ከጁንታው እና ከኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ወጥቶ የህዝብ ለህዝብ እንዲሆን ለማድረግ የከጀለ የፈለገ መሆኑን የሚያሳይ እርምጃ ነው። የደሴ ከተማ ነዋሪ እንዳሉት ደግሞ ህብረተሰቡ ራሱን ከስሜት ነጻ አድርጎ ህግ የማስከበሩን ሂደት በጥንቃቄ መከታተል እንዳለበት ጠቁመው ከበቀልና ከጥላቻ እንዲቆጠብ ጠይቀዋል። በሚል አስተሳሰብ ያልሆነ እንትን ውስጥ ገብተን ታሪክ አጥፍተን ኢትዮጵያ ውስጥ ያልሆነ ችግር እንዳይፈጠር ሁሉም አማ የሚበላሸው እና እነዚህን ጁንታ ቡድኖች እስከ መጨረሻ ድረስ መፋለም ነው ብዬማ የደቡብ ጎንደር ዞን ብልጽግና ፓርቲ የፖለቲካ ዘርፍ ኃላፊ አቶ ጥላሁን ደጀኔ በስልክ ለዶቸ ቤል እንደተናገሩት ህብረተሰቡን ወደ ብስጭት በማስገባት አንዱ በሌላው ላይ እንዲነሳ ለማድረግ ነው ብለዋል። አላማው የእርስ በርስ ግጭት ሲቪል ዋር እንዲመጣል ከማሰብ በራሱ ዘር መርጦ ብሔር መርጦ እየገደለ ይህንን ርካሽ ተግባሩን ደግሞ በተሟላ መንገድ የሚደረግ ስህተት የሚሰራ ኃይልም መንግስትም የለም። አጥፎ እንግዲህ ግን ከገባ ግቢቱ ገብቶ ከመላ ህዝባችን ጋር ተጋግዘን ከጀግና የመከላከያ ሰራዊታችን ጎን በመሰለፍ በአጭር ጊዜ ከውነን ወደ ልማት ስራችን እንደምንመለስም ጥርጥር የለውም ብዬ አምናለሁ። የአማራና የትግራይ ህዝብ ታሪክ የሰራ የተዋለደና ተመሳሳይ ስነ ልቦና ያለው ህብረተሰብ ነው ያሉት አቶ ጥላሁን ትግሉ ህገወጥ ቡድን ካሉት አካል ጋር እንደሆነ አስተያየታቸውን ሰጥተዋል። በሂደቱም ከኢትዮጵያ ህዝቦች ጋር በአብሮነት የሚቀጥል ህዝብ ነው የትግራይ ህዝብ መሆኑን ጭምር ተገንዝቦ የሚንቀሳቀስና ጠላትን ከወዳጅ ለይቶ ህጋዊን ከህገ ወጥ ለይቶ የሚንቀሳቀስ ትግል ነው እየተካሄደ ያለው። ወንጀለኛውንም በተገቢው መንገድ ልክና መስመር ለማስያዝ ትግላችን ያለማቋረጥ አጠናክረን የምንቀጥልበት እድል ነው የሚኖረው። በስፍራው የሚገኘው የአማራ ቴሌቪዥን ዘጋቢ ከአንድ መቶ በላይ የተገደሉ ሰዎችን አስከሬን መመልከቱን ለቴሌቪዥን ጣቢያው ትናንት ምሽት ዘግቧል። አለም ነው መኮንን ለዶቸ በሌ ራዲዮ ባህር ዳር